hazido official sidoo kale ciid mubaarak cali ciid mubaarak soo dhawaada comment iyo share subscribe iyo like video ciid mubaarak cali السلام عليك يا النبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب طه ويا طيب الرسول السلام عليك يا النبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب طه ويا طيب الرسول هذا استوديو اوريجينال هذا استوديو عبد الشافي وفنا ونبيين رحمة ويوساتر وقصادي ريكونكا سنكونف لها جوكي ساعتو دشي ويي سليجي سلادابتا ساعتو دشي ويي سليجي سلادابتا السلام عليك يا النبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول السلام عليك يا النبي السلام عليك يا رسول الرسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول سيرات كيف كان نوري كنتم سيران قدني ليو قارو يشي سيفوين بيجيان اللي سيدين saacaduu dhashay weeye salligiisa ladaabta saacaduu dhashay weeye salligiisa ladaabta asalaam calayka yaa nebi asalaam calayka yaa rasuul asalaam calayka yaa xabiibaha wayaadayba rusul asalaam calayka yaa nebi asalaam calayka yaa rasuul asalaam calayka yaa xabiibaha wayaadayba para o sono. ceelka firdowsa yuu saatirka keenay samadoonkii muutayste jirka loogu sifeeyey saacadduu dhashay weeye salligii sallada ساعتو دشي ويي سلي سلا دابتا السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول ولا ايك تسوقيسي ساركي ولبودي سحرتا بتوديدي رسقافتي ادونكا ساعتو دشيوي سلي سلا دابتا ساعتو دشيوي سلي سلا دابتا السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول السلام عليك يا النبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول مرقصتي بنفسي يسرع على الدوكا بعد الكيو جسولي حتى هيك هذا ساري صعب دون الشيوي خليكي سلا دعبتا ساعتو دشي وي سلي سلادابتا السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول الرضا ذا الرسول كي صبرتي سأدوكا سعدو يلا كوبيد إبه وقو صاري ساعتو دشي وي سلي سلا دابتا ساعتو دشي وي سلي السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله ويا طيب الرسول السلام عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب الله